Thank you. Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, ada lagi unboxing pada hari ini dan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada anda kalau anda baru saja menjumpai kita punya channel yang ni lah. Dan terima kasih kepada anda kalau yang dah subscribe tu ya. So jangan lupa untuk tekan butang uh, subscribe dengan butang loceng di sebelah dia. Okay, unboxing kita pada hari ini um, istimewa. Saya rasa model ni first lah pertama kali uh, ada dalam gel blaster so hmm, saya pun tak pernah lah jumpa model ni tapi nampak macam nak kata pelik pun ada nak, nak, nak kata cantik pun ada bergantung kepada pilihan masing-masing lah jom kita lihat apa yang ada pada hari ini ya which okay so kotak dia panjang dan lepe ha, dia dia dia tak tebal sangat lepe je ada tulisan H1 tak sure maksudnya apa maybe ada H2, H3 ke H4 ke cuma kita lihat apa yang ada di dalam ya ah. oi, oi, ada satu kotak lagi pula <laughs> so dia punya brand nama dia HB ya stand for apa tak tahu HB lah model dia ZZ805 brand S1 so uh, memang panggil ZZ805 brand lah B-R-E-N lah eh, brand lah kalau anda pernah tengok ataupun anda kenali model uh, artinya real steel dia so anda tahulah saya memang tak pandai sangat lah pasal uh, apa uh, real steel real steel ni tapi tengok rupa dia macam ok lah jom kita lihat apa yang ada di dalam eh. oh, keluarkan ni dulu so inilah kita panggil unboxing ya. Eh. siap kita tunjuk kotak-kotak dia sekali ha. Okay, so kotak dia hitam saja tanpa apa-apa kecuali yang ni. Jom kita lihat apa yang ada di dalam ni. Oh. Yang first anda jumpa user menu. Saya tengok-tengok sikit dah. User menu dia ada menunjukkan anda kena pasang-pasang sikit. Hmm. Okay. Tak apa. Lepas tu dia ada bagi Mac. Mac lah. Mac. Dan ada satu pack accessories. Nampaknya ada... Hmm, dia punya iron sight dua, lepas tu ada muzzle muzzle head dengan dia punya charging board serta satu yang ni uh, dia punya apa adapter lah untuk dia punya muzzle head dan ada gel bow sikit tanpa cermin mata keselamatan dan juga tanpa bateri jom kita lihat hero kita pada hari ni ya eh. ZZ805 oh kenapa lah dia tak nak lipat panjang sangat Okay. Kalau dah panjang sangat, memang postage kurir mahal-mahal lah. Sebab dia kira ikut metric kan. Lepas tu korang pula kata mahal. RM20 post mahal. Haiya, susah lah. Okay. Uh, oh. So, ini dia. ZZ805 ya. Wow. Dia nampak macam nipis sikit lah berbanding dengan blaster-blaster yang lain. Dia nipis. So, seperti anda lihat, dia memang uh, outer metal, inner aluminium. Lepas tu kiri kanan yang ni panggil apa? Boleh panggil rail. Kiri kanan punya rail ni besi metal. Top rail daripada nylon. Bawah ni pun rasa besi lah. That's why dia macam berat. Agak berat lah di bahagian nang, bahagian depan ni. Hmm. Ah, ha, but dia boleh lipat-lipat lah. Alright, Jom kita tukar angle sikit lepas tu kita tengoklah secara detail ya. Jom. Okay, so ini dia kita punya ZZ805 ya. Kalau dilihat kan, you kena pasang beberapa item. Yang first kena pasang yang ni lah So dia punya muzzle ni memang daripada nylon Yang adapter ni daripada aluminium Ini anda kena pasang Sebab sekarang dia memang macam ni je Okay, lepas tu uh, anda kena pasang charging board yang ni dengan dia punya skru. So pasang di sini dan ikatkan skru di bahagian sebelah dia, skru kecil. So yang ni besi, ni berat besi. Okay. Dan anda kena pasangkan juga uh, dua ni lah. Ini iron side lah. So daripada nylon. Tak tahu kenapa dia bagi warna sand sebab macam tak apa match pun. Apapun itulah yang diberikan ada screwdriver kecil satu dan beberapa alien key serta satu mac lah so saya akan pasangkan dan kita tengok selepas ini ok guys so saya dah pasangkan yang ni sebenarnya adapter ni tak diperlukan anda boleh terus untuk kuncikan uh, muzzle head ni kepada dia punya screw trick yang ni lah Ya ini kalau anda perlukan adalah kalau anda mempunyai um, attachment ataupun suppressor ataupun silencer ataupun flash hider yang lebih kecil so anda perlu gunakan yang ni lah kalau tak boleh terus saja masukkan di sini ya dan dia punya allen key banyak-banyak yang ni sebenarnya tak ada satu pun yang boleh buka ini screw untuk dua iron sight yang ni dan anda kena terpaksa lah ada allen key sendiri ya kena sediakan Allen key sendiri tetapi dia susah sikit lah nak, nak slot in dia macam tak cukup lebar lah so disebabkan model ni memang saya nak buat giveaway ya ada giveaway lagi sebab korang ni semua kan demam giveaway so model ni pun ada giveaway tapi caranya macam mana anda kena tonton sampai akhir ya so saya tak nak calarkan dia ni dia macam ni dia tak boleh buka tau dia bukan macam yang biasa punya dia kepit kan so anda boleh buka ini dia slot in saja slot in sampai ujung keluarkan yang ni dulu sampai ujung baru kunci so saya tak nak calarkan dia kalau saya dah bagi pada anda anda nak calarkan dia macam mana pun itu anda punya hal lah that's why saya tak pasang dua yang ni okay so kita letak tepi dan dia punya mag so tengok-tengok mag dia mag seperti biasa lah memang reload Aduh, sakit jari uh, sakit kuku sorry dah pula memang buka ikut sini lah tapi jari eh kuku tak lah, so tak susah nak kopek so mic dia dan kita lihat secara dekat lah flash uh, hinder ni daripada nylon ini memang daripada metal ini metal lah. ini pun metal bawah rail ni tepi tepi yang atas ni bukan dan uh, charging port ni pun memang metal you drink. tengok rupa dia macam metal ah. Tengok color dia kan. Sebenarnya tak dia nylon saja. Memang ada part-part metalnya eh. tetapi memang bukan semua ni metal lah. Hand grip. Ha ni bat dia boleh juga anda lipatkan dia. Okay, supaya nampak lebih tactical. Menarik lah, consider menarik. Ada tulisan-tulisan di sini. CZ USA Kansas ha, sini pun ada dia punya brand lah ni ataupun model ZZ805 brand SI semi automatic 0.223 RAM made in Czech Czech Republic alright tempat masukkan bateri dia kat belakang ok ni tekan untuk keluarkan dui sakit keluarkan dia punya butt butt plate lah Wih, tak pula Ah, So inilah sebelum kita test lebih lanjut Inilah kelemahan yang uh, ada untuk model yang ni ya. Tengok dia punya Battery chamber Besar ni je Memang tak boleh masukkan battery besar Besar ni je, nampak? So memang cuma boleh masukkan battery jenis kecil macam ni Okay Saya so, try masukkan battery dan nanti kita timbang ukur kita buat FPS ok alright so ni dia semi ini off ataupun safe semi anda boleh perhatikan dia memang ada blowback. Ini auto. Dan kita nak check dia ada Mac Prime ke tak. Tak ada eh. Memang tak ada Mac Prime eh model ni. Okey. Jom kita timbang pula. Consider agak berat lah juga 1.7 kilo 1.7 kilo untuk model ni consider berat lah sebab depan ni banyak besi sikit bahagian tepi ataupun belakang ni dah kurang that's why dia tak capai 2 kilo tapi memang ada blowback lah seronok juga Okay, kita pergi kepada close up dan selepas itu kita uji FPS testing. Okay, kita datang ke sini untuk FPS testing. Ni jailbow saya dah reload ke dalam Mac ya. Eh. Okay, jailbow yang saya pakai memang tak lain tak bukan adalah uh, Samurai ya, Samurai Meteo. Yang kalau anda tekan dia memang pecah. Ah. Ini 7 ke 8 mm. Masukkan ke blaster dan disebabkan mode ni tak ada Mac Prime ya, eh. so kita kena shoot dulu. Okey. Jom kita mulakan FPS kita eh? FPS testing. So ini adalah semi. Kita pergi kepada auto pula Ok uh, ah, Disebabkan gunakan bateri 7.4 Dapat rate of fire dalam 8.6 saja. Dan model yang ni dia punya FPS lah, average 260 lah 260 ke 270 Cuma satu perkara je anda kena control size jailbone ni betul-betul lah anda kena control dia kat 7.1 dan ke 7.3 lah seeloknya 7.1, 7.1 ke 7.2 saja sebab didapati tadi uh, jailbone saya agak besar sedikit sebab saya over shock lah artinya saya rendam dia masa dah macam lama sikit so dia macam dah sangkut lah so ni memang kena uh, set 7.1 mm lah paling best Okay, kalau tak dia sangkut-sangkut sikit so artinya dia punya tipis ke apa memang sensitif sikit lah size dia anda kena control size dan kalau size ni okay, mesti okay. alright Okay, so macam mana dengan performance tadi so memang consider okay kan sebab mode yang ni dapat uh, fps around dalam 27-28 lah so memang kalau korang yang suka sangat uh, FPS tinggi-tinggi daripada our stock. So inilah model dia. Perasaan di tangan memang nak kata sedap memang sedap lah juga. Cuma dia macam nipis eh. Nipis sikit berbanding dengan model yang lain. So agak istimewa lah daripada banyak-banyak M4 banyak-banyak apa MK lah, M4 lah, uh, banyak-banyak uh, SCAR lah. So yang ni memang dia lain sikit lah. So at least tak adalah boring-boring sangat kan. Okay. So FPS pun memang tinggi Cuma yang ni lah Bateri dia Tempat letak bateri dia memang kecil gila lah Ni yang yang tak best ni Kalau nak masukkan bateri 11V ataupun bateri lain pun macam Susah lah kena mode kat luar ke apa kan Okay Alright So Saat yang anda nantikan semua Giveaway kan ha. So yang demam-demam giveaway ataupun yang dah masuk Level critical pandemic giveaway ha. Sekarang masa giveaway ya So sama 1200 like untuk uh, video ni dalam seminggu. Lepas tu anda kena komen um, apa yang yang yang yang yang anda perlu komen lah. Okay, sikit. Hmm, yang sebelum ni Sean saya nak honey kan. Okay. So yang ni Sean saya nak brand. B R E N. Inilah ha. Brand lah. B R E N. Sean saya nak brand dalam seminggu dapat 1200 like so saya akan pilih salah seorang daripada anda lah yang komen Sean saya nak brand tu so pastikan anda punya spelling tu betul kalau salah memang sorry to say lah Okay? so jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng dan kalau anda ada apa-apa persoalan nak tanya, tanyalah di bawah ya. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Minute. Kita jumpa lagi selepas ini. Bye-bye!